досым каналға тіркел YouTube каналға кіріп сөйтті колокольчикті басып қой келесі видео шыққанда дерске болады ассалаумағалейкум достар қалайсыңдар сіздермен ерекеш каналға тіркеліп лайктарыңды басып мен қолдап кетіңдер достар арнама жаңа келгендер болса тіркеліп кетіңдер колокольчикті басып обязательно достар достар бүгін мен сіздерге короче алып пешіна қалай тегін алуға болатынын айтатын боламын достар өте оңай достар достар оны айтпастан бұрын достар сіздерге бірдеңе айтып кетейін достар арнама тіркеліңіздерші өтініш өйткені қараңыздар менің арнамды көбінесе подписчиктер бес подписка қарайды екен достар қараңыздар үш пайыз подписка подпискамен төрт ақ процент қарайды екен достар бұл болмайды ғой достар өтініш тіркеліңіздерші лайктарыңызды басып жаңа канал болса да түсінемін мен достар достар тегін алабтар қалай алуға болады ол әрине былай алдында бразилия не болған кезінде осы бразилияда болды хер бір екінші орын алды сол бразилияның несінде тегін назар берген болатын достар в общем бір күн екі күн кірсең тегін назар берген болатын міне достар осылардың біреуін таңдау деген сияқты сол сияқты достар фри фаер турнирінде де соған орай алоқ, алоқты беруі мүмкін достар міне бір күн кірсеңіздер сол күні бір күн кірсеңіздер вайти бір бір деген тұр сода кірсеңіздер алок тегін береді достар сіздерге енді достар бұл ақпарат шын ба өтірік па білмеймін достар мен мұны гаренаның өзінің ресми сайтынан алдым достар оқып отырып енді өтірік болып қатса кешірім сұраймын достар менің кінәм жоқ жай ғана мен сіздерге хабарлап жатырмын достар сол себепті достар сіздердің лайктарыңызды басып колокольчикті басып тіркеліп кетіңіздер достар егер прерваться достар смелaqamiz velosiped души abdushiy do'stlar видео videomizni аяқтаймыз сіздермен бірге болған еркеш ютуб а арнасы достар давайте чао пока пока behind redemption Honesty is the one-way gate to hell I want Just tripping on day Dreams got dirty little lullabies playing on repeat Might as well just ride around the nursery and count sheep